Eh, endongo basunansunebakoona dansi bagibiibya eh, eh, bakoona dansi endongo basunansunebasunansuneekyendonga gyakijjemu agambe buli omu yeeteremu abulioyagala abalala bagisuna awulire bwemuma nenanyinirwa lyero omanyi nti waliwo abaana bayimba kaliyuki mm. neberabiza banaate nga batadde lwebigambo byabwe bane mwina ku simu ya bad braka embeera eh, eh, yenjiru girina mugimpeeko ŋenda oyagala yaki mwetaaga nnyomwagaza ah, ah, ah, eh, birala <laughs> nekitabo kyange kyempandiika oyagala kgenda wuwe oba oyagala jje wayagala <laughs> <laughs> nekitabo kyange kyempandiika mm. Mm. nga naye mwali nga kigamba kitya nti amannyo obeera abantu abakola ebyobuzira naye ne mutabatunuulira nnyo kati ye akola kyabuzira yakuba omuzungu n'amusiiriiza anne sente n'azigaba bamkabateyazikolamu kintu talina kizimbu <laughs> ekitegeeza oyo muzira wa ggwanga baalimu adde n'omudaali katonga mwami <laughs> tanana mirundi ebya bobi waina nti mabirizi yabirinyo mabirizi mm. talina makulu lwansonga mm. mm. abaganda baga nti otayiranga nvi otayiranga nvi eh. mm. tezirina ttono nezikwata omulala mabirizi azovayo zaserf aisongole dautrasment mental stability eh. kubanga buli okola ekintu n'oyitawo otandika okubeera kazanyerezi nze we namutegeranga janeerijjamu nti agenda kumpaabira i recod myself nga mutunuulira bwe nti and you see for me nina baloya ne mubaloya mulimu baloya mm. yes kaakati ngaatuma omuntu tibwaba ayagala ye omusango mu kooti ave ku gundi ne gundi wemutegeerera ekisooka tayina judgement ended up disclosing a man like me ave defeated many people nze mukooti tonsobola nasoma media law nze n'abaana bange baluyamba obuuza bubuuza bintimugandi wakino bakikola bate nambulya meaning ate nze yexpand mygund yoomu yawaabira kabaka hmm. nabagamba nti mulowooza oyo gundi amukozesa tumumanyi hmm. one naye agenza afuna abantu bangi ndowooza balowooza waliwo ekintu ekikunyumira nobeera wano nobeera wano nobeera wano nobeera wano success after success mu mawulire etayagala kuvaamu buli kintu ne bamuteeka ku pick up n'ebitabo mutwala <laughs> eh! singa nalongo azaala abalongo eh, eh, eh, gundi nalonga okuzaala abandongo singa sibwekyetagisa bunene <laughs> singa aba munene muzibu singa aba munene muzibu kakati ali kupikap emabega nebitabo byatwala mukuti onosoma bimeka onobisomera bbanga ki kakati ebyo byamujja ku naavuze mm. kabampaana okubeera mumawuli buli kaseera you must do something tubayita ba media maniacs is a media man yaka mm. media man mako ino kube nti abera hicho hako lila na abera mchi mumauli every time mumauli every time anabu na mauli buno wafu ya fu buno wafu buli mauli ni kake neo naka wai yetan ni kake neo naka wai kumi kakati niwe sanga nti gundi kakati ati miteri yo kamusa kamusa nabagamba mm. nti rwacha wabira mengo nembaga nti mengo baga na nibe wula nibe wula sente wa musaji wa mugaka mm. nibe wula msingi rechapa kakati nekitegerekeka ate ndiovision yakuba sitole nekitegerekeka nti ekyapa tekiriyo emengo ho abaganda nebatabuka kozi banaaba emengo abavuuka babbi baali bagala ekyapa ekimujjaku ngaate tebamusasudde kati abaganda nebalinja wansi newaggulu ku kyapa kyabwe kati bano kyebava bamugamba abafere bemengo leeta ekyapa tukisomere abantu <laughs> abantu bakirabeko bakakane ekyapa tekikudire bakizayo eh. bakitemamu emirundi egi masengero eri walala ne bulanga eri walala omanyi nti nkoyo yafe abakolimidde waliwo banka awe yamini gyeyali asimye nkoyo yali agala gikola mu woteeri ne bamufera najja wange naa nti bankonkonere ku mbooko newava muno bamufera wava muno bamufuula kyamaani wakajoka ka transport nga kabaka awasa wava muno <laughs> bamulwana nebamukuba nebagamba bubenzi nyimpi nyo omukole mumpi tajja kulabika <laughs> nebagenda bagulawa mulwana nano nemotoka lexas kakati mulwana agenda agivugamu okujijja entebe agivugamu ho nebayo omusajja omugaga naawe abembogo abe abalina okwebagajja kabaka sente tiowemamba yagivuzeemu temugirinyamu mulwana tebamuguzampya kabaka yawasira mu motoka ya lekisaasi ah, yawasira mu yarabi mulondo bonna nga bekubya eddulo ekiri anti nze buli ajja ajja bankubire mukibooko baterere <laughs> nze got a lot of information in the process timany people balowooza nti nze ndi mwangu i listen to you get my information nyezekuga si ntebye sijja bikola genda mu balala abo abaleekaana that's how i have maintained my dignity kakati ekyapa ne bakitwala kwe kubagulira oyo omwana yabavuma yatwala kabaka hiyandereya bali baguba ekyapa era omusajja bwe yategeera nti ekyapa bagenda kitemamu mwetemumanyi nadduka emisinde n'agenda mu landisi omanye nti kati waliwo gonde waliwo obunene bwekitundu butakuweesa kyapa hmm. ngaayagala kubalemesa ekyapa kyamasengere kirala nekyapa kyabulange kirala oli bamufera oyo mabirizi akuba bano mabirizi ayina omusango gwavunana puresidenti ogwemyaka ensanvu muetaano gutuuka gutya mu east african court of apiiru abafere bawano balimba puresidenti nti gundi tulet wabidde emisango gyamafuta ayina giwezesebwa london all oil cases atriable in london ne batikka ono n'abakyayi museveni ne bamufera nga tulo eri n'ababe ekikyoga nti handshake olunaku lumu oyo omukazi owali venesoli tujja musi bamukomera tufunde n'obujiiko mu nyumba where do you find a president's pledge or offer paid by uganda revenue authority akolo ddt nente tujja zitunda akolo olunaku lumu n'akajiiko mu nju talibeera nako a presidential handshake cannot be paid for by uganda revenue authority is nachobe when did uganda revenue authority become nachobe and this akolo this akolo woman was one of the beneficiaries oyo tagenda kusika zakajiko munju byona eh? tujabitunda tajja kusika mwemulowooza enguudo zikoleddwa buli kimu museveni akikoze kati mwemwalabyenga gundi nga kampeini egenerating debate mm -hmm. oyogera eki enguudo azikoze ne bazibba naye nga zazikoze eki azikoze hmm. nalisi abaana okusoma obwerere sente ne bazibba naye nga kyakikoze eki the idea is nolonga new kyobalaba mbagamba nti what the opposition has to do is to become more museveni than museveni himself otunya bya museveni byaggwayo nga bena bagamba wano temuyinza kuvunana nabobi wine mbwene kala yono primary colors ziri mmeka mm. if every party gets a dominant party kitegeza nti mwena primary colors zilimeka twaina primary colors mm. nti bulwani ani ezimanyiddwa mm. kakati kyovaolaba nti bali abasajja bakola constitution bakugamba dominant color why not primary color kakati, kakati ono omwana era be bamugula n'agendawa eri kati oyo omwana ayinza okuba nga kakati kuba ali hands for hire kakati oyo nze nayogera nembagamba tumukunda agenda bakuba bamalewo mm. era ku magazini yange empya eyafulumya eggulu kuliko tumukunde nga yesima yiringira wy tumukunde yayina nuclear weapon the strongest weapon of a person or government is exposure kakati kino ekiriwo oyo kwekubuguma nabuguma oyo nabuguma naye bajja mukuba bamutte nze temumundaba nabagamba jo nina muwala wange omukulu muwala wange omukulu ye olwokuba yandabanga ndi muto namuzaala ndi muto nze nazaala ndi musiniya to kati takutya <laughs> hmm. mubiyita biki byabugwagwa byabukitewabitandikati eh, nze nabitandikirawo mangu hmm. kati ye takolaki tantya nnyo yaŋŋamba naye dadi ogamba tolina kyotya hmm. oyinza tuliteyo muganda waffe kufulufiga oba ku bad blak nemuganange abumba atya okujjako nga ŋeeteyo <laughs> nga kuwandiika bitabu kaga munsi toyinza kugamba nti gwe buli kimu okikola ki ajja kupolovookinga mukabampaane we toraba abalamuzi abo hmm. abalamuzi bayinza okuga nti muddeyo muteese naye nga ye amaze okusensinga nti guno omusango gulimu kyabalaba guvaamu kati ngaogwo ogwa hamu bakaguvaamu aba naye nga nze nali emyaka esatu ndudde nga mbalikoodi nga bonna nani agenzeyo nani abatiisira nani akola kitubia an interesting exposure kaakati bano bakozesa oyo omwana letmiteriyo mm. mu uganda temulimu institution yonna editamini e, e, nga buyigirize bwa muntu eh, ate unebu anti unebu mm. obuuza bubuuza nti index namba yeeyo ddala mu ssomero yasomerayo yoyo mm. yes kyoba olaba nti kakooza yakola argument nga goba otaba mugezi tegitegeera kakooza yali kwagakani kampala high school twagita kampala high school mm. kakooza was there and was head prefect kakati nga ye kakooza bamuga gwe wali mutagubya n'okwata ebiwandiiko byani byakakooza muganda wo mm. muganda wo kakooza izideedi kati abaana bakakooza be bagende wakitamu omutu nti tukwabya Mm -hmm. bati kakoze didit yaliwaliwo omukazi omulala era nayagenda kubyamune mu univesity n'amala mm. waliwo omulamuzi nga bamwita gundi omulamuzi ani so bamuzaala luti omulamuzi oyo ayina erinnya lya kiganda bamwita ani lwembaawo mm. iremba one kakati omulamuzi oyo abu mayanja bweyafuuka atone geno yali agala omusiramu afuukako chief justice nalaba omulamuzi oyo hmm. mulamuzi yali very efficient nnyo nga emisango gyagikola mulungi kakati abomu judiciary ne bamulwanyisa nayo gyebiri ne bamulwanyisa aleme kufuuka chief justice kakati akasajja kagenda kabba sente yasoma nako ekisweera nga bali mu secondary school ekisuwera mu secondary school balinamu omusajja nga omustudent gamwyita lwaki eh, si lwamirama lwaki ngeri eri bweritio hmm. kati ye ebigezo bwe byaddamu eri ku senior six naddayo ewaabwe e tanzania nafuuka lawyer eventually became ejjaji kati kakinda nagamba ono omulenzi yali musiniyeyo omukaaga tioli musajja mugezi why don't you pick this man's documents nogende makerere nosoma hmm. bombi nebabeera bajaji kati ono bwamala emakerere naga nti sinze lwembaawo nakyusa erinnya eryo lyomulamuzi we tanzania omulamuzi yayina erinnya kati ono nalifuula nti bali lwaki nabaga nti baliwandiika bubi nze lwembaawo hmm. univesity nemukinemuki nafuuka lwembaawo kabando bakabaki hmm. lwembaawo liri nalikyusa oli yali lwamiki kakati mwenne gwe yasoma naye akasajja kazizza omusango kamugamba omusango guveemu oba twakwitimye obankwabye eh. eh. kubamanyi bewakola omulamuzi yali atambulira ku fake document mm-hmm. eraaagument mm-hmm. nti oba yaye yali feeka emisango gyakoze egyo mituufu e, ndesebaggala okuyimirirawo yaleeta certificate of attendance nga yalanda ne chamber of commerce nakitunala mu electoral commission to evaluate it bintu education bali ne babaddamu mm -hmm. nti ebbaluwa ezo twazigabanga mumyaka gyataano nenkaaga mm. nesomero twaligala kyetutamanyi oba yagina sebagala kweyayitira mu uganda temuliimu isonle the judge kaakati waliwo omukyala oyo owebundi bujjo bamuma obwa minisita mulyagonja nga akyali mu igigis office nebamulasaba miliyoni asatu abaana mm. nemugamba batege nagaana kozi neno bamukuba kubanga abakonjo bwebafuna obumbere ate tebagala gundi eh, abalala abatolo bawa bano mhm. ate nabano nebabagamba bali abagundi abebindi bujjo nti naffe mutuwa obwaffe nebakolao kubanga the mistake that was made nti buli district yetekawo omufuzi owenono kakati ono omukyala ye mumbejja weeri ebundi bujjo mm. e. abamba kati kwekumu ku bano mu palamenti nemwenyine bamukuba emakerere hmm. tiwasindikati kati kooti yalulinze nti obuyigiriza abuyina eh, ekitegeeza kati tolina muntu oyo omuvubuka ataganira bwereere the person who can evaluate whether bob wine has education or not ayina kiwy kubanga bwebateekawo obuyigiriza obwo nze nali mpandiika ca kavuma yabagamba nti obuyigirize bwa erevo temubusobola teri yasoma mwetegefu kuja kufukamirira bantu infact mwankole ne northern uganda bo besiimye omunyankole asooka kukubuuza kandi wasoma ki hmm. omuganda akuga nti abayigirize tebakola nabaga namboze yakuba profesa nsibambye makerere namugjayo head of political science makerere university nga bukenya amaze kwefuulangabo gundi eh, ani bali bamwita musajja profesa sentesa kajubi omugenzi mumyaka gyenkaaga nga bagenda mulukiiko lwa buganda yayimirirawo nomusajja omutonzi wamwe ngensiribetya ngenvunza zamuluma ba namukuba nsiribetya mu buganda muvamu profesa bukenya yekka ye profesa awangudde akalu mu buganda ate amala kuyisanga muzanyi wakimansulo eh, ate nsibambi yalondebwako eh. profesa gundi profesa semakula kiwanuka yafuna obwa profesa nga ayina emyaka abiri mumukaaga ayina gyeyali awangudde mukalulu ate sekandi profesa mu buganda tebakola educated people mu buganda ukandi toleti okuvumwa nti analoba nti manlekeminga onvuma nze mutani wa mirundi wan ni nze nga nabavumanga ndi kugali nga kati benze wakazimeramu omuddo bamafiya museveni bakubye olwaleero yabagambye webuzibira nga bamaze omutwalira enkozesa gyebakozesamu sente za covid ne balance aliwo olwali balina okubanga bamutwalidde mm. sente zeyasipendenga ku ledio nokukola tv tomulaba oyo alira okukinduka anyampisa ekiniga tomulaba eh, oyo akatabo kafulumye omulaba oyo anyampisa ekiniga eh. eh. nanyampisa ekiniga hmm. lugero lwabanyankole naye obakano eh, kekabina obaka eh, eh, kati oyo tolaba ne rediyo ya museveni emabega ze mm. rediyo zeziyagamba abaana okusomerako ne tv ne campaign e. nabagamba nti we shall have a scientific election nabagamba nti president museveni talwana na population mm. talwana noopposition no nabagamba nti nga bucya ku makya nga tukola akalulu omutali baasi za nalwaisi ezisomba kirolo nembaga nti nga tukola akalulu nga laale zivuddeko nga lale ye naleemu kuliko aleeta amatundu baali mm. kuliko aleeta eh, endongo eh, eh, <laughs> kuliko aleeta entebe hmm. kuliko aleeta amazzi nga lale ya museveni emu ebako ten biliyoni abo bonna obakoleki era nze mbabuulirira wano hmm. nsbcomeo tekisobola kuvaawo enziku yavaawo lwaki hmm. teyali komaaso abazungu tebakitunakugira bamusente ono covid 19 tagenda kuvaawo gwebataddeko nabino ngebyabavuzi benyonyi nti ezo factory ezikola research ezikola womugani zigalewo mulunaku lumu by developing one vaccine mbabulirira wano the commercialism ali mu covid 19 kitegeeza covid 19 is here to stay mbulokodawuni lokodawuni antiruweni teriyo loko dauni bano babbi babuliddwa sente ez'okuwaaki abasajja bano bali sitaaka museveni sente zonna amakuba agalinyeemu ekyokubiri nti egundi kati ngaezo lediyo naki baagala bamunyigiriza yiwe endala bagala lot of money okuyisaamu abantu baabwe mu paalamenti era bagambye tebalina sente ate tebakwata ku zaabwe balina lisiti y'ababaka ba paalamenti gye bakoze gyegenda okufulumya kasitobeera ku lisiti ya mafiya tebakuwa kalulu hmm? luno lutalo eh? olutalo si lwa museveni hmm. olutalo mafiya yegenze mu babobi waini yonna nti etufuge basuule museveni batufuge eh, eh, luno olutalo oba tulufiiramu tulufiiremu <laughs> tujja nakutuuka okukunga abantu nti bwakuba mawulire temugula ago temugula ewiiki eh, bbiri mu uganda timuba mu lupapula lwamawulire balina sente bazijjawo buli banabanga ebyobusiru nga tukunga olwaleero bukadde temugula temugula ebizindaalo eh? anti biri regulated hmm. ono mesa information ye teyategeera mukifo kyobigala yabiregulatinga nti bikolanga amaradiyo <laughs> munsi ki yasoma ku mawulire njagasoma mm, eh? noka nti tongozesa ebizindaalo nga rediyo gundi difaini ye rediyo ye minisita ah, guno omulembe gwonoonya abantu mm. guno omulembe mm. nze nabaga nti okukola mu gavumenti ya museveni mukwano gwange nga minisita nkola mu kayuka state council lwaki akayuka state council olwanana muntu nga tewali toilet paper ate eri agisanzeewo agenda mulwani ekyatayagala nakulwayo gweyagala okwasamira mukayuka oyinza okwata esimu mukayuka state council oyagala kudduka naye bano boonoonye buli muntu nti kakati ebyo ebizindaalo kyamani mm. w'abamaafiya abitya agenda kwesimba mu kampala biwulira amaloboozi ge bagakwata dda ku buna obutambi bwange mm. kati oyo yeyadduka nabino bimulabo bya covid nti sente zikomewo biki weshako exist with covid mm. kakati bano boolaba nti pulaani yaabwe yonna eno pulani esinga nali nsaza ediiro nga ngenze muabo abopposition eno gavumenti bali kikubya ekigo kuba kyebagizanyirako tukiyita reverse psychology nti tude bobi wine omuganya okutambula si nominated candidate naye omuvunana omusanga embaale kiki ekisula embaale you are helping this money to address people in, in, in mbaale nabaga nti bobi wine tenamutunulira ddala bobi weni webakugamba nti agenda agenda mbale ku ledi aba yabaddeyo dde ennaku bbiri ngaavuddeyo eh. bobi weni webagaa nti bamuganya okwogera ku ledi yemubende emubende aba amaze ennaku ezi bbiri e, kino kibagundi babalimba e, intelligence ebeera luddawa bobi weni stayed for two days in embaale nga babalimba nti ajja lwamukaaga ku ledio nga yiza oledi there gagati besije nokwati besije history does not beat itself netituleyamu nti besije yali alesa amawaggali mangi beti kamera natuka ono oh dokita dokita mulala nga besije takwatwako katonda agenda abayamba besije agende rukungiri aggulawo oluguudo kaguta lod nga museveni agenda dugulawo lwamukaaga yaluggulawo naniguka bwati mukibuga nga aluguddewo ayayayaya bamuyolera busega wano abaana bakwata bensije newabi ne bakwatawo hmm? bakupiika apu yalyaloza nti bajja mukwatira mukampala tebamulinda ah, ah. nebamukomera eh, kakati bano abalamuzi ne batuma your excellence we have fears that if Fubesi is tried in Kampala, we shall have constant stampedes and riots in the city. What are you proposing? We propose, Your Excellency, that Fubesi should be tried at Nakawa. Museveni yabagamba, listen, get it from me. Besigye will be tried in the High Court, Natambula. abalamuzi be baali batumye tebeesiye wakitalo nnyo ehambod besiye appeared in the high court tewali kyabaawo besiye ne bamugamba nti katukutinkulemu nga bwe batinkuulamu gundi tumukunde ennaku ezo bamutinkuulamu <laughs> ne bamutuuza ku katebe ng'ali bwati oga gundi katukwateko tulabe ekyoyinawo <laughs> kuba singa noono mm. singa ono yawasa musajja munne yakwatako alabe ekyayinawo tolabagoffe abasajja bedda baali bagezi mubuli bbala yonna mwalimu ekidongo kyawambuuza mm. eh, ebikwata kumpeta nti tutezetezeeko semanyi nga nasobola ngoyagala empeta anti bibiri mm. kaakati ebintu biri bisatu olabye omukyala atudde e katebe omuweereza omwenge muyiteyo omuwambuuza ayinza okuba ngaali kagaali kabalemi <laughs> tegererawo bifo eh, eh, alina obulemuwambuuza eh, mm. bayagalanga mm. aveeyo omuzini mm. okwate kabina otegere bikoyi kuba baganda bo bagala nnyo obubina era omulimu abaziba gwe bakoleranga buganda abakazi bonna kabaka bebanga agenda okuwasa babatwalanga ekiziba ne babakola obubina abaganda bantu babubina teresa webine dede mm, bobagira ne bwetubeera ku mbaga mm. bwendayira teresa ah, mama webine ah. era tewaliiwo teriyo musajja muganda mm. nebasudeneyagamba egwala lyebusegeryafa mu myaka gyataano nga talina mukazi muyuma kakati abakazi abaganda abo abobubina obutono nabo ne bazza omuliro mm, eh, babuuza balungi mbu owamuno tayita mumulyango mm-hmm. eh, ate oba akabina tekamuyisa mu mulyango gwasinsira kati oyaba mulungi atya kakati wambuuza ono wamusikangayo mm. otegere ekyokusatu mm. wambuuza nga abaganda bakuga nti ebyomuweereza byebigula omwenge oyinza okuddya omu nomugaa nti mpereza ekyalo ekyomwenge kakati olina okumanya yesabira oba yeggwe Mm. ayogera nti guvuddewo mm-hmm. kati wambuuza oyo wamubuulizanga nti byenkuwereza obifunyaye nabirabyeko notegeera nti oli yefuddeko kaga na gavumenti emanye okukolamu wambuuza neryokekwata kugundimukundi yamukwatamu kuwambuuza awo nebamutuuza kukatebe nga empingu ziri ziti hmm. ne kali akasajja tekakuba aka new vision era kuli yakateeka munda to humble you era bangeri tukomawo tuhambo yu